在周一的部分，我们会迎接的是凤凰日。今天呢，除了是很大力女性朋友们可以祈福的日子，但是呢，老师要特别提醒一下，荧幕前的女性，在这一天呢，所要针对要祈福的事项呢，是针对我们所要舍弃的东西。比如说，我想要减肥，或者是说我想要舍弃一段我应该要抛弃的不好的感情哦。 呃，或者是说我要舍弃掉一些不好的、不良的嗜好或者是习惯。那另外呢，我们要提醒一下，在这一天呢，我们逢到的是有天火跟灾厄的这个星数，要特别留意一下火源哦。在这几天呢，火源的这个因素啊，比如说会制造成火灾啊，会比较频繁哦，所以呢，这个煞防火灾。好，再来就是呢。 有逢到了这个天贼星宿的干扰之下，在周一这一天呢是不利我们去做交易的哦。再来，我们来看一下，在周二这一天呢，我们会迎接的是董公选药的吉客，而在这一天呢是大利，我们可以去做生机呢来帮自己开运的。那再来就是呢，要提醒一下，在当天同时逢到的是大偷休日的日子，因此针对。 有些朋友，如果你要重新帮自己把家中的一些家具做一些调整的位置，或者是说要重新安床，哦，来让自己的睡眠可以比较好一些，都是可以在当天不用特定的看日子或者是时辰，都可以去做调整的。同时在这一天呢，比如说我们也可以稍微的呢帮自己透过，比如说刮痧，或者是说。 呃，调整自己的这个按经络啊，哦，来达到呢疏通自己的这个理气的一个效果。天也很大力，有针对想要求子式的夫妻们哦，前往到有这个求子的这个庙宇，譬如说有供奉祝生娘娘啊，或者是亲娘妈，或者是。 这个观世音菩萨的庙宇哦，去求子，在当天也是很大力，我们可以那个做交易以及斡旋的事项哦。再来，我们来看一下，就是在周三这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时。那么申时呢，它意味的是下午的三点到五点的这个时刻。 要特别提醒一下，如果在当天如果要做交易的话，尽量是要到傍晚的这个时段呢，再来去做交易呢，会是比较如意的哦。同时要提醒一下呢，在当天呢也很大力，我们可以做出行以及入宅。如果要帮自己呢有这种就是有一种焕然一新好的那种感觉，尤其是像。 男性朋友，我们可以呢在周三或者是最晚不要超过周四哦，你可以选择周三或周四这边二择一天哦，开始留胡子，一直到周六的这个天生日当天再把它剃掉，来达到开运的一个效果。 那再来呢，在周三这一天，同时也可以就是起照定想哦，包括了我们要做这个开市、谋事，好，或者是要交易会亲友都是很大力的，但是请尽量傍晚的时候再来静心会是比较吉祥的哦。另外，在周四这一天，我们会迎接的是天罡日。 常常有提到的，就是有犯本命回刚的朋友们，尽量呢在当天呢，呃，凡事保守一点，好，为了要守命的部分，我们呢尽量在当天不要吃牛肉跟相关的加工食品哦。那同时提醒，针对属兔子的朋友们，在当天逢到咸池星宿的影响下，跟异性的互动呢，稍微会比较敏感些。 那么当天逢到的月行的一个影响之下呢，呃，在人际关系下，对于其他生肖的朋友们呢，也会比较紧绷哦。所以在当天呢，大家呢就是在人际的一个互动上啊，都要特别的留意一下。在当天呢，很大力几个行业，比如说海产业或者是农务业啊，比如说针对栽种啊，要结网啊，或者是说。 呃，我们要捕鱼啊这一类的都是非常大力的一个时间点哦。再来，我们来看一下，就是针对周五这一天，我们会迎接的是下弦，那么它的时间呢是下午的十三点三十八分，在当天呢有大力我们几个开运的事项，比如说，如果你本身就有习惯去中医。 去做针灸治疗的朋友们去做理气，那么你可以在当天呢，透过针灸哦，比如说埋针减肥啊，或者是在当天你也可以透过盐巴啊沐浴，帮自己除晦开运。同时呢，在当天呢，因为我们逢到了财离日啊，所以呢，如果呢你想要帮自己哦。 就是能够消灾解厄的部分，在当天请务必要把身上的一些零钱呢给捐出去，比如说透过便利商店的这个零钱捐呢，把它捐出去给一些呃这个公的这个单位啊，或者是一些呃需要帮助的这个公益团体呢，来达到呃植福田运的效果。 那么时间点，老师建议我们可以在午时的时候去进行，因为在午时的时候呢，同时逢到了喜神，所以是一个很适合我们去做布施，然后是福田的一个时间点哦。 当天礼拜五这一天，同时逢到了月季跟真送哦，所以呢，老师会建议我们在当天呢，要避开负面的磁场，尽量不要跟他人有任何的争执，所以在当天呢，也不宜去弄一些案子，比如说跟真送相关的。 如果我们在下午的这个时间点想要祈福的话呢，也是针对是想要去抛开，或者是说去呃祈福，我想要舍弃不好的东西会是比较理想的。那在下午的这个时段呢，我们可以透过日光的这个日晒呢，来把身边的一些水晶呢，来达到这个净化的一个效果。 那么布晒的时间呢？因为在这个时间点是属于比较强的时间，尽量不要超过一个小时哦。好，再来呢，我们要来看一下，就是在周六这一天，我们会逢到的是天赦日。那么天赦日呢，在一年大概有四到六天这样的日子，在这一天的天赦日是非常大力。哪一个生肖的朋友们呢？先恭喜属马的朋。 当天呢，对你来讲呢是非常大力你的功名哦，所以如果你想要功名成成就，有机会可以升官发达。属马的朋友，请务必要好好利用在周六这一天呢，去拜会，比如说文官或者是武官的庙。 来让自己呢，可以在你的这个官路上呢更上一层楼，让你的这个人缘跟财源呢都能够更圆满一些哦。因为在当天呢，逢到的是大进星数，可以再帮你呢推一把。那么在当天也是很大力，我们可以开池以及放水的。 那么开始跟放水的时间点，老师建议呢，我们的时辰呢是在早上的辰时也跟巳时，也就是早上的七点到十一点的这两个时段去进行，会是比较理想的哦。那么只要避开今年的五黄跟三煞方就好了。再来，让我们来看一下，就是礼拜天这一天。 这一天呢，我们会逢到的是六元二价。一般逢到这样的日课的时候呢，也是很大力，我们可以补运的。那么在这一天呢，我们逢到的是月见土府，所以一般在这一天不建议我们去动土啊，或者是翻动土壤哦。还有在这一天也是不宜去探病的，在当天还有不宜入宅哈。不过在当天是可以就是。 包办，比如说安床以及嫁娶的部分啊，所以有需要的朋友们呢，都可以参考一下。以上呢是针对当周重要的日课的部分。接下来，让我们看一下我的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，在这个礼拜呢，你们非常非常适合去从事一些调查或者是研究相关的工作。而且你在面对别人的时候，你总是能够激起别人的那种热情，但是你同时其实也能够激起别人对你的一种恐惧，所以你要很小心的捏这个分寸哦。那么在这个礼拜，你能够很适当的去。 这个保持这个冷静哈，还有这种跟对方的这种疏离的这个感觉，所以要好好的拿捏这个态度，来让你在这个礼拜呢，可以做任何的事情呢都无往不利哦。那在当中呢，尽量把所有的焦点呢都 focus 在你的身上哦，因为在这个礼拜，大家对你的任何事情都会非常的有兴趣。 围绕在你的周边，在当中呢，我们的开运树是黄金树，然后开运色是黄色。还有在当中，请记得一定要成为自己，然后追求终极的自己，来尽量表达自身的想法，就当中的自己哦。再让我们来看一下，在当中其他生肖的朋友们又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当中是属于需要制定计划的一周，而这也意味的是呢，在这个礼拜呢，你会觉得我们要走的道路其实是十分的清楚的摆在你眼前的，而且其实你也不太需要去拐弯抹角的去呃跟别人表达你的想法，别人也能够很顺利的，就是理解你的意思，然后呢，他。 快的去 confine，然后 c o n f i y e to your needs。所以呢，在这个礼拜呢，你在执行上呢，都是蛮顺心顺意的。那针对属老鼠的朋友，在当周要留意的天数只有一天，是周二哦。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于黑黑即白的一周哦。 而在这个礼拜呢，基本上呢，我们会显得比较老成一点呐，因为呢，你会比较容易有一点点那种固执，或者是比较守旧的这种价值观围绕在自己的身上。你对于这种对错，你会分外的特别的在意哦。有些东西我们要坚持是可以的，可是有些东西，其实老师觉得我们不用这么的去在意，不然你可能会让人觉得。 你怎么有点太过的拗喽？那么在当中呢，属牛的朋友要留意的天数，有一天是周四哦。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当中是属于不需思考的一周，而这也会代表是在当中呢，你们的反应是极度迅速，而且思维呢是非常的敏捷。 在这个礼拜呢，你的适应能力呢是非常的怪。对于他人的一些提出的反对问题呀，或者是说对于一些忽然的状况呢，你都能够很迅速的应哦。但是呢，其实，在人际上面的部分呢，会比较麻烦的部分是在互动上面比较容易会有一些。 呃，无聊啊，或者是说让人家觉得有尬聊的一些状况，因为很多状况的时候，你会让人家觉得你没有新的资讯可以让人家吸收，或者是说没有一些新的 output 可以给他人哦。所以在这个礼拜，其实你还有一些可以做的，都是尽量的再去多做一些呃 sourcing 哈，或者是 reading 哈，来让你自。 可以有多一点的这种 input，那么在当中呢，属老虎的朋友并没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于无发言权的一周哦，而这也会代表是在这个礼拜呢，你会比较。 现那种很消极的那一面在别人的面前，个性上可能会让人家觉得，呃，你好像有点敏感，being really sensitive，然后会有点那么的紧张。那么在言辞上面，稍微有的时候会变得有点 picky，或者是让人家觉得有点尖酸刻薄一点。所以这个时候，你可能要稍微的留意一下自己的言行举止上面呢。 或者是说你在做决策上面是不是有一点优柔寡断的？呃，在跟他人的 talking 技巧上面呢，也尽量的要注意一下，这样子才不会让他人觉得是说有被冒犯的感觉哦。那么在当中呢，老师会建议，其实尽量少一点发言哦，对你呢是比较理想的，比较不会出包，比较不会出错的。 在当周呢，属兔子的朋友要留意的天数是周一。如果又有要开会或者是要汇报的话，尽量由别人代劳，或者是透过书书面或报告要来的理想哦。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于相当需要重视学习的一周哦，尤其是呢，如果你又是。 有一点年纪的朋友，你可能太过坚持你过去的一个经验值，或者是你让别人会觉得你太过自负了，太过于的去呃，让人家觉得是说坚持己见的感觉。请你要抛开自己的这种坚持，你才能够学习新的事物。所以呢，针对属龙的朋友，在这个礼拜，请你要放。 自己的这个成见，才能够让自己呢更上一层楼哦。在当中呢，要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周六。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要角度查明的一周哦，而且呢，这也代表的是呢，你在这个礼拜你可能会。 觉得是说，哎，我好像总是会忽略一些很让人家觉得是微不足道的那些细节哦。呃，其实呢，在这个礼拜呢，你最需要做的呢，就是去把这些别人呢没有发现的东西呢，把它给补上去。这样子呢，人家才会发现了你的长处哦。 还有呢，也能够把你自己的这个呃优势呢给展现出来。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，呃，要留意的天数有一天是周三。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于要找出意义的一周哦。而这也代表是我们需要去沟通、去协调。 呃，尤其是要去把所有你手上呢，呃，所拥有的一些资讯呢，去做一些整合跟分析、排序，还有去做分类。那透过你的一些表达跟沟通呢，再去把他们重新的整合之后呢，给你的上司或者是给你的组员。 那么，在这个礼拜，你要特别去注意，就是其实你本身是属于非常的有强旺的学习心态跟好奇心的，但是呢，你在除嗯呃工作的过程的时候呢，你可能让人感觉不出这种热情了，所以尽量呢，在工作的时候呢。 让人多看到一点那种热情，不要整个的那么的冷冰冰的面无表情哦。呃，多一点的热度会比较理想，会让人家感觉到除了专业之外，还可以看到的你多一点的 passion。那么也可以让人家会更想要多提拔你一点哦，因为其实你并不输其他的专才哦。那么在当中呢，属马的朋友要。 天数有两天，除了周四之外，还有周六。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周是属于应变贫乏哦。这也意味着是我们在当周呢，在语言方面的一个障碍会比较明显，不代表的是呃不同国家的语言，而是代表是在。 共鸣度上面，或者是说在文化的差异上面，或者是在呃双方的这个这种呃认知上面的一个部分哦。那么在当中呢，你可能会在业务行为上面，你会觉得是说在哪一些订单啊会比较难，或者是说在亲子关系呢也比较容易会出现一些问题哦。总之呢，就是要特别去留意一下家庭的生活，也可能会出现。 的一些状况，呃，因此会建议呢，在这个礼拜，呃，要很留意这个呃生存守则哦，尤其是在人际方面的，尽量呢要先学会退一步，海阔天空哦。尤其是先求饶，先求好，再来求什么是对错哦，呃，这样子你才能够让自己的这一个礼拜的日子好过一点哦。 那么属羊的朋友在当中要留意的天数比较多，除了周三之外，还有周五跟周日，你看看是不是都是在家里的时间比较多？因此呢，还是要把家里的太岁先安顿好，你说是吧？那么下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于能言善道的一周哦。 那么在这个礼拜呢，是是属于我们的这个呃思维呢，会非常的敏捷的一个状况。那么在这个礼拜，你非常的善一些零碎的一些资讯呢，把它们给整合起来，而且能够用很风格呢，把它给整个呃展现，用非常流畅的模式呢去。 做出来给他人看，因此在这个礼拜，其实呢，对于如果你是属于呃业务性质的朋友，或者是说你是属于做这种表演性质啊，哈，或者是说做这种 public speaking 的朋友，呃，对你都是属于相当得力的一周。那么您可以呢，多多的去呃，在这个礼拜呢，去力求表现哦，或者是。 呃，那个可以让自己呢出镜的机会。那么在这个礼拜呢，属猴子的朋友要留意的天数有一天是周六。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于毫不妥协的一周哦。而你在这个礼拜所做的工作呢，基本上呢你都可以属于单机版的独立完成。我应该帮你拍个手。 但是呢，呃，我必须要提醒你哦。虽然呢，你可以自己完成工作，可以给整个 group，呃，得到很大的一个启发，觉得你非常的棒，非常的赞，非常的有魅力，非常的有吸引力。但是呢，像你这样的能者真的不多，你应该要培训更多像你这样的人，才能够。 减轻你的负担，理解老师要表达的吗？不然的话呢，只有你一个人高高在上，那么你后面没有人可以接手你的事情的时候，最后当没有人可以当你的职务代理人的时候，那么你也只能够空的一个人一手扛一一身子，不是也是最后很心寒，对吗？好，所以属鸡的朋友呢。 要让自己一个人呢高高在上，好，有的时候呢，还是要把一些人带在身边呢，跟着你一起干哦。那么在这个礼拜呢，老师会建议，好，我们要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于从零开始哦。 那么从这边来看呢，有些人会觉得我的天哪，老师那是不是非常的负面？其实并没有的，因为其实属狗的朋友，我们在这个的运势是 number one，所以代表的是你是，呃，运势是相当的旺的哦。而这个从零开始的话，会代表是你的动力十足，你是没有任何的包袱的，没有东西是可以阻挡你往前的。所以呢，也会代表的是你可以。 Go for it！你可以做任何你想要做的事情，好，所以请你们要好好的把握广州的好运势哦。最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友，那在本周呢是逢到饱受好评的一周，而且呢在当周其实呢。 不管你们做任何的事情都是非常非常的务实跟接地气哦。老师只能说呢，你们在这个礼拜，不管你碰到什么样的问题啊，你都可以把事情考虑的非常的周详，而且非常的仔细哦。你可以 pay attention to 任何的 detail。对你们来讲呢，在当中呢，你的客人会觉得是说。 你的左右铭根本就是来帮他们解决问题的，所以在这个礼拜，如果你是属于做客服的朋友，哈，after sales 的朋友，你在或者是说你是做这个呃属于这种呃保险经纪的朋友，你在这个礼拜的业绩呢，应该都会相当的强势哦。 好，那么呢，希望属猪的朋友们呢，在这个礼拜呢，业绩也都可以长红一级棒。在当周要留意的天数有一天是周日。以上是个别生肖的朋友们要留意的事项。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猪的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，我希望要把这个感情升温的话呢，一定要让两个人多一点这个心灵层面上的这种交流哦，要这种触电的这种交流感。 呃，比如说，我们可以一起关心时事啊，然后一起探讨对生活的一些感触啊，或者是最近流行的一些剧啊，啊，分享生活的一些点滴啊，或者是公事上的一些八卦等等的，啊，或是娱乐的一些事情哦，可以把一些想法、感触呢一起的，就是交流，那么才可以比较知道是说两个人对于事情是不。是。 共同的一些想法，好，那也可以制造不同的一些呃经。那么在这个礼拜呢，这样的一个互动呢，也更能够让你们呢，呃，出更多的一些火花。当中呢，我们的这个开运树呢是木麻黄，运色是绿色。还有在这个礼拜呢，我们呢尽量呢就是要面对面呢。 的去相处，还有要尽量去接受对方的挑战，而这个挑战代表的就是说，如果对方质疑你，也不要去闪避，也不要去躲避哦，一定要回的问题，那这样子呢，才能够让你们在同一个呃这个空间，这个呃可以互相的取暖哈，能够。 呃，增温一起升温，才不会呢，生生呼了哦。所以呢，在这个礼拜，这个是针对这几个生肖的朋友们，可以让感情增温的方式。以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要的朋友呢，可以透过上方的微信号或是下方的官网加入老师，然后跟老师联系。 咨询，我是金老师，我们下周准时再见喽，我们下周见，拜拜。